okutukiriza mu program tuli kukirira wano ku fk television tulina okukola kimu mu ngeri zino nokutwaliza awamu olina kusigalako nga tukola ebyakali program tuli kukireero olunaku olwaleero ŋenda kuba mbatuusako buli kimu ekireka okubanga kiri mu kitundu kyo mu ngeri zonna zonna zonna kiri ludda wakisangibwa kibadde kitambula kigenda mu mbeera ki kyekiguddewo era ki kyetuliko kyekiba kiguddeo tugenda kuba tukuba amawulire mu programu eno agaakagwawo agali mu bitundu byo mu mbeera zonna zonna zonna kyolinaokola kimu kwekumira ku mukutu gwa fk television mu ngeri zonna subscribinga likinga followinga kitereka kisobola otambula obulungi ennyo ennyo ennyo tuli ku kireero ye puroguramu n'omuwerezaawo katumba fred benawa wano ku fk television sigalako ekimu kijja kuba kisobola okutambulira obulungi mukyo ah, byonna ebifa eyo n'ebifa awaana waana waffe tuyite be nga tubikuŋŋaanya tunywe ensi yonna ebeere nga esobola obitegera puroguramu tuli ku kireero wano ku fk television Pula, pula, pula. Isso é o que eu vou fazer. tes noms pas pour mémoire. Comment tu n'as pas compris mwanzo zineki moja moja wabala lero mukama wange tugenda kumulabira ebyokulandama ate lwaki odiwo yangoza sitaire mpya era lera ndi odiwo yangambye kira gavana nene zinire linage zini lenu oteka sati zinire li zini lenu laini nene eh. kulabisa bitu zinire li zini lenu gavana lagizimba nene onjaga zaki manjira vakoze amadije kuba kinefasa kuba dije adịghị mgbe ya na-enye ụba nkwume na ụmụ na ihe ga-adị chibado na-ebu nta ma City